Salut! Uh, sper că mă auzi! Astăzi vreau să meditez. Despre a medita e astăzi. M-a inspirat uh, Michael Rowe din Șlefuitorul de Diamante. În Dex este a cugeta adânc asupra unui lucru. Și um, șlefuitorul spune că meditația cafelei este cea mai tare. Atunci când uh, faci un bine cuiva, când când, de exemplu, începi, vrei să începi o afacere, trebuie să începi două, spune el una a ta și una să o ajuți pe altcuiva concurent. Și după ce îl ajuți tu, te duci și acasă, îți faci o cafea și faci meditația cafelei. <laughs> Și chiar așa spune, stai așa și te gândești și îți aduci în, în emoție și în gând cu tot ce l-ai ajutat și astfel o să-ți crească și ție afacerea. Știu că este atipic pentru România, dar eu, eu vreau să urmez chestia asta. Tu ce părere ai? Ceau!